यार वही तो <laughs> अरे तीन स्कोड है भाई क्लॉक टावर पे जूंटी भाई अगर गन मिल जाएगी ना तो इजी भी तुम कहाँ पे उतरने वाले हो मेरे को ये बताओ मैं जा रहा हूँ वो नीचे वाला पीले वाला घर है ना यहाँ पे ओके आई थिंक मेरे को ना पीला वाला घर तुम वो बोलो मैं पेटी के ऊपर उतरता हूँ मैं पेटी के ऊपर डबल वेक्टर गया तेल लेने भाई तीन चार स्कोड है मैं पेटी उतार के पेटी को लूटने वाला अरे बाप रे क्या गलत लैंडिंग भाई गजब वाहियात लैंडिंग यार मेरी तो मैं पेटी को लूट के डायरेक्ट ऊपर आ रहा हूँ आप वहां पे रहो इजी बिजी निकालेगी इस गेम को भाई भर भर के किल मिलने वाली इस बार तो मेरा भाई यार अरे अरे अरे ओके मैंने धोया एक को भाई मेरा एक वन टैप नहीं लगा कोई ना होता है मैंने तो हेड हेड मारे भाई इधर तो भाई तुम भाई भाई मैं आ गया बस तुम्हारे पास आ जाओ तुम ही हो ना ये हाँ मैं ही हूँ ओके ऊपर ही बंदा है ऊपर उस घर के अंदर डबल वेक्टर के साथ अरे बाप रे तुम तो ब्रह्मास्त्र लेके आए भाई हम भाई इजी पीजी इजी पीजी मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ अरे सर जी आपको पता नहीं ना वहाँ का सीन इसलिए आप घुस रहे हो जो भाई जब हाथ में हो डबल वेक्टर भाई हाथ में डबल वेक्टर की बात नहीं है गलत सीन अरे बाप रे जोंटी भाई जब हाथ में डबल वेक्टर तो किस बात का डर भाई double vector short range king है भाई डबल वेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई पीछे से पीछे से मारो तो उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो ये लो हाथ में हो डबल वेक्टर अजय ओम आई थी मेरे उसमें इसमें बाउंड्री में हां बाउंड्री में निकाल दूं क्या हां निकालो ना इसको मैं छुरी मार के खत्म करता हूं इसके कूले पे मारी मैंने छुरी रुको तो मैं आया ये रहा है डब्ल्यू एक और है एक और बंदा है यहाँ पे हाँ आया आया पुष्टे बाहर है मेरे को पुष्टे बाहर है अंदर की साइड आएगा इधर की साइड से पकड़ो पकड़ो वहां से पकड़ो वहां से पकड़ो जोन पे डाउन मत होना बाकी मैं देखता हूँ नहीं यार भाई उसने क्रोनो लगा दिया यार रुको ना खत्म है भाई क्रोनो क्रोनो की शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है भाई यहाँ पे वही तो भाई कुछ बंदे बहुत सटीक वो डालते हैं पता तुम्हें झोंटी भाई वो चीज़ तुम देखना बहुत सटीक रोनाल्डो यूज करता है ऐसा यूज करता है कि भाई तुम उसका फिर कुछ कर ही नहीं सकते भाई उसको मैं जैसे गोली मारने लगा उस बंदे ने कहा ले अब हमारा रोनाल्डो देख देखो तो किसी के पास है क्या दूसरा एडब्ल्यूएम नहीं यार पिक चलते हैं ना पिक वो डब्बे में मिली जाएगी पिक पिक की बात छोड़ो पिक की बात छोड़ो एक आइडिया है मेरे पास एक मस्त वाला बोलो बोलो अपन फैक्ट्री से होके जाते क्योंकि फैक्ट्री इधर इतने बंदे तो नहीं थे यहाँ पे तीन चार स्कोर थी और हमने करीबन चार मैंने चार बंदे मारे तुमने छह मारे हो गए मैंने चार मारे चार मारे ना तो अभी दो ही स्कोर हाँ। तो खत्म हुई ना बाकी स्कोर तो अभी तक जिंदा है भाई तो किल तो भाई बहुत ज्यादा है बंदा क्या हाँ मैंने एक को देखा डैमेज भी दिया हुआ है इजी पीजी आ जाओ हाँ एक बंदा इधर नीचे की तरफ भागा इधर खत्म खत्म खत्म खत्म खत्म वो जोकर वाला था जोकर का पता नहीं कौन सा था बट मैंने एक को निपटा है आज फटाफट से अपन जाते अभी पिक पे पिक नहीं वहां पे जाना है ना फैक्ट्री फैक्ट्री पे चलता है ना हाँ फैक्ट्री से होके पहुंची नोक हाँ वहां से हमें टू भी खरीद लेंगे ओम पड़ी ओम पड़ी ओम पड़ी नीचे ऊपर बंदे ऊपर बंदे ऊपर बंदे मैंने एक को देखा इसका इंटरनेट गया हुआ है क्या और बापरे में निशाना चुक गया यार नहीं अजय ऊपर बंद है बहुत नीचे कितने हैं एडब्ल्यूएम कितने हैं नीचे एक एक एडब्ल्यूएम पड़ी है नीचे वो डब्बे में मार्क किया ना मैंने ओके okay, मैं जाता हूँ लेने के लिए जस्ट वेट एंड वॉच मैं ऐसे गया और यू गया और यू आया ओके ऊपर की साइड बंदों को देखो तुम एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तुम बंदे को संभालो तब तक मैं आता हूँ एडब्ल्यूएम लेके ये कहाँ से एडब्ल्यूएम लेके आया होगा भाई पता नहीं अजय भाई एक तो टावर पे है ओके मेरे पास दो एडब्ल्यू में आ, मेरे को बताओ क्या करना है अभी खत्म एक बंदा डाउन ये गया क्या टावर वाला बचा है टावर वाला टावर वाला बचा है ना मैं उसका कुछ करता हूं खत्म आ जाओ टावर वाला एक डाउन टावर वाला भी एक डाउन है टावर वाला एक ही डाउन है बट हाँ, वो अच्छा मेरा किल तो उसने नहीं चुरा है ना अरे टावर में तो बंदे हैं पहले से ही और एक है और एक है एमए2 भी इसके पास इसके पास एमए2 भी है भाई दिक्कत नहीं है तुम उसको ना एक बार ऊपर इसको ना ऊपर मुंडी दिखाने के लिए करो ट्राई कराओ बाकी मैं देखता हूँ मुंडी दिखा देना एक बार अरे यार <laughs> भाई भाई शॉर्ट रेंज नहीं है क्या उसके पास एम टू भी तो है नहीं एक है मैं मारूंगा मैं इधर से मारूंगा ना तुम तो मुझे उसको घुमाओ बस वो नीचे कूदेगा तो मैं मार दूंगा इजी पीजी भाई खत्म है आ जाओ धूम मचाए भाई उसको हेडशॉट मारा है पता है घूम रहा था <laughs> भाई वो पता क्या उसके पास गन नहीं थी उसका सिर्फ एक एमएड ही थी वो मुक्के मार रहा था मुझे गोल गोल भाई अरे वो ना स्टार्टिंग में जोंटी में जो फाइट हुए ना नीचे वो फाइट को देख के झेल नहीं पाया होगा कि भाई कहाँ कहाँ से गोली चल रही है निकल जाते हैं तो इस वजह से उसने ना एम टू भी ढूंढ के इधर आके बैठ गया ये सीन था बेचारे के साथ हाँ उस टाइम निकल गए थे पता है उसी टाइम के हम्म। बंदे थे डर इस आदमी में डर हाँ। था रुको रुको एक मिनट रुको उसके पास ना वो था क्या बोलते हैं लेवल थ्री का मैंने मैंने छोड़ दिया मैगजीन शायद तो हाँ ये लगा दिया अपन ने मैगजीन इसके अंदर लेवल थ्री का अब रिलोड कर लेते हैं मेरे पास ना स्नाइपर एमो की कमी है जैसी स्नाइपर एमो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा ना बढ़िया रहेगा स्नाइपर एमो फैक्ट्री पे देखो तो फैक्ट्री के अंदर एक आध पैकेट होने के चांसेस है ब्लू जोन कहाँ पे बीमा सकते जा है बोलो गाड़ी खड़ी है क्या गाड़ी होनी तो चाहिए इधर कहीं पे आप देखो ना गाड़ी नहीं है बंदा कहाँ पे मारो मारो मारो मारो मारो जिंदा अच्छा है कि अभी तक अच्छा प्लेयर है क्या अच्छा हाँ, अच्छा आया तब मैं आया मैं पीछे से आता हूँ तुम उधर से ही घेरो बहुत यार एक ही बंदा है कि दो है मेरे को तो दो जैसा फील आ रहा है भाई दो बंदे हैं क्या बात अरे बहुत सही पीछे से भी कोई मार रहा है भाई एक और उसका टीममेट्स आ रहा है टीममेट्स आ रहा है उसका नेट बैक है नेट पे नेट नेट पे नेट नेट पे नेट नेट पे नेट अजय थोड़ा देख के एक डाउन है पूरा लो पूरा लो पूरा लो उसको रिवाइव करेगा इजी पीजी कोई दिक्कत नहीं है आने हाँ, दो तो पड़ी है इसको पड़ी है इसको है क्या खत्म है हाँ, तो आ, दो डाउन है दो डाउन है एक ही हाँ, तो बंदा तो उसका बचा है हाँ, वो फर्स्ट वाला जो पीले वाला था ना जो मैंने नॉक किया था हम्म। वही है वही रिवाइव हो चुका है वो रिवाइव हो चुका है ये रहा 285 पे है पकड़ के दो दो ना आओ क्या हमें दो दिया ओके भाई अच्छा स्क्वाड था रे भाई बहुत सही वाला वाइप आउट हुआ बताए वाला स्कोर अगर ये स्कोर इधर वाइप आउट नहीं होता ना जोंटी भाई हाँ, तो गंदा प्रेशर आता आपने ऊपर और, और आगे और आगे क्या किधर से मुझे पैरों की आवाज आई है बाहर की तरफ से देखना हाँ तो ये बीत के पीछे हो गया ना अभी तक क्या बोलते दीवार के पीछे ठीक है अरे मुझे लग रहा है कि टैंक के ऊपर कोई बंदा सोया हुआ भी हो सकता है ना देखो आज एक काम करते हैं अपने पीछे की साइड एक पेटी है ना वो चेक करते हैं आ जाओ छोड़ो इधर स्नाइपर एमओ मिलने के चांसेस है ओ भाई, भाई, भाई, भाई, भाई क्या लड़ाई करी इन्होंने मस्त यार बट हम लोगों ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली वो जो दूर वाला तुमने मारा ना बहुत बढ़िया मारा पता है वो बहुत गंदा डैमेज <laughs> आ जाओ भाई अपन जाते हैं अभी आ, पीक और पीक से बीमा शक्ति जाएंगे बीमा शक्ति पे आई थिंक गेम एंड होने के चांसेस मुझे नहीं लगता है पिक पे ही चांस होगा गेम एंड होने का और अभी अगर हम बीमा शक्ति जाए तो इससे बेटर चीज हो नहीं सकती यार जोटी भाई एमओ के लिए चलो पीक से तो चल देते मिल गया तो कोई बढ़िया है हाँ मिल गया तो बढ़िया बट सीन ऐसा है ना कि गाड़ी होगी तब अच्छी बात है वरना तब तक तो जोन भी आ जाएगा हाँ देखो वो सीन है A few moments later. हाँ हो जाएगा अठारह और बीस है मतलब कि बीस एमओ है टोटल मेरे पास हो जाएगा इसके अंदर या तो किसी को मारूंगा तो वो कुछ स्नाइपर नाइपर चला रहा होगा तो उसके पास से एमओ मिल जाएगा तो इजी पीजी गेम है आ जा छोड़ो इसी बात पे गाइस हाँ इसी बात पे गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो जो भी लोग नए वो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ उस तरीके से क्योंकि लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री होता है अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो आगे जाके आपको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा वीडियो देखने में तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप कभी भी अपना जो दिमाग को चेंज करके अनसब्सक्राइब वगैरह जो भी आता है कर सकते हो तो कर दो यार सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो बस इजी पीजी कोई दिक्कत बंदा है मेरे पे कहां पे देख लिया मैंने मैं टोट रहा उसका क्रोनो खत्म क्रोनो का पूरा उपयोग कोई इनसे सीखे